啊！什么？一天，你那，你你那是不脖子以下全是胃的你啊？啊！一天，你除了吃，你就是炫你啊！你瞅瞅人家啊，人家一天。 Thank you. I can't even. <laughs> Oh my god. <laughs> you love it, don't you? You love it. 狐 <laughs> 狸。我 <laughs> 帮你收拾。啊！啊啊啊！哇！哈哈哈哈哈哈哈哈那一刻我就走了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！念哈。 Dạ con nó chê Forza! 八八一， <laughs> 再来。